हेलो गाइस कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे चलिए बात करते हैं आज के मैच के बारे में आज का मैच जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का है ये सेकंड टी ट्वेंटी मैच है चलिए इसमें अपना टीम बनाते हैं माय टीम आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले से टीम क्रिएट कर चुके हैं फिर भी आपको एक बार इसमें दिखाते हैं आपका मैं चाहता हूँ कि आपको मैं अपना बेस्ट दूँ आप लोग को जिससे आप अपना बेस्ट बेस्ट टीम बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ पर जीत सकें लास्ट टाइम में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है कौन सा प्लेयर खेल रहा और अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन चेक चेक कर लीजिएगा यहाँ देख सकते हो मैंने विकेट कीपर में दो दो प्लेयर को चूज़ किया है एक है लोकेश राहुल और दूसरा है बटलर ये दोनों ही अच्छे फॉर्म में हैं पर आगे बार इससे पहले मैच में लोकेश राहुल का बल्ला बढ़िया नहीं चले के कारण ये आउट हो चुके थे आपके पास दो ऑप्शन है आप यहाँ पर बटलर को ना लेकर बेस्टॉक को ले सकते हैं ये भी अच्छे फॉर्म में है और आगे मैच में ये इन्होंने अच्छा पारी खेला था पर मैं यहाँ पर बटलर को लेता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर है बैट्समैन में देख सकते हो मैंने विराट कोहली को चूज़ किया है विराट कोहली को फिफ्टी टू परसेंट लोगों ने चूज़ किया है सिलेक्टर के हिसाब से देख सकते हो कि इन्हें ये क्रेडिट के हिसाब से सबसे आगे हैं इन्हें फिफ्टी फोर परसेंट लोगों ने चूज़ किया है लेकिन ये आगे मैच में ना चलने के कारण ये दो पॉइंट ही दे पाए इसके बाद देख सकते हो रॉय को रॉय अच्छे फॉर्म में है इन्हें सेलेक्टर में देख सकते हो सेवेंटी टू सत्तर परसेंट लोगों ने इन्हें चूज़ किया है और इनका क्रेडिट नौ पॉइंट है ठीक है आप पॉइंट टेबल में देख सकते हो कि पॉइंट टेबल में ये सबसे पॉइंट टेबल में ये सबसे आगे है देख सकते हो आप लोग दो सेकेंड नंबर पर इनका पॉइंट सुरेश सैयद सुरेश सैयद देख सकते हो ये बहुत अच्छे फॉर्म में है और आगे मैच में इन्होंने अच्छा पारी खेला था और नाइन्टी वन पॉइंट मुझे दिया था उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मैंने मलाना को लिया है मलाना बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इन्होंने आगे आगे मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी उसके बाद देख सकते हो मैंने हार्दिक पांड्या को लिया है हार्दिक पांड्या भी ये बहुत अच्छे बैट्समैन है और ये ऑलराउंडर है ये बॉलिंग भी बहुत अच्छे करते हैं इसलिए मैंने इन्हें चूज़ किया है अब देख सकते हो विराट कोहली के बाद मैंने यहाँ पर चार पाँच बैट्समैन लिए हैं ठीक है तो उसके बाद ऑलराउंडर में ऑलराउंडर में देख सकते हो मैंने यहाँ पर बेन स्टोक लिया ये बेन स्ट्रोक बहुत ही अच्छे प्लेयर है बहुत बहुत ही अच्छे प्लेयर है ये बैट्स में बैटिंग जितनी अच्छी कहते हैं उतनी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं इसलिए मैंने इन्हें चूज़ किया आप देख सकते हो उसके बाद बॉलर में जोसफ आचर आचर ये बहुत अच्छे बॉलर हैं इन्होंने सात पॉइंट सात पॉइंट जफरा अच्छा देख सकते हो एक सौ सात पॉइंट इससे पहले मैच में दिया और इन्हें इन्हें सेलेक्ट करने वाले देख सकते हो प्लेयर कि सबसे ज़्यादा है नाइन्टी परसेंट लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया है उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर चहल चहल का भी चहल भी बहुत अच्छे बॉलर हैं ये इंडिया के इन्हें सबसे पैसे सेलेक्ट किया गया सेवेंटी थ्री परसेंट पॉइंट के हिसाब से आप देख सकते हो और इन्हें इन्होंने आगे बार मैच में तिरपन पॉइंट मतलब कि थर्टी फाइव पॉइंट इन्होंने दिया था इंडिया को उसके बाद शारदल ठाकुर शारदल ठाकुर भी बहुत अच्छे बॉलर है शारदल ठाकुर को ना लेकर आप यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर उड को भी ले सकते हो उड भी अच्छे बॉलर है लेकिन मैं सारदा ठाकुर लूँगा क्योंकि ये इंडिया के बहुत अच्छे बॉलर हैं इसलिए मैंने शारदा ठाकुर को चूज़ किया लेकिन इसमें टॉस के बाद ही अपना प्लेयर अपना टीम को चेंज कर सकता हूँ चलिए बात करते हैं कैप्टन और वॉइस कैप्टन के बारे में यहाँ कैप्टन पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि सबसे बेसी लोकेश राहुल को लोगों ने चूज़ किया है लोकेश राहुल सबसे बेसी हैं और उसके बाद वॉइस कैप्टन में आप देख सकते हो कि रॉय रॉय को भी सबसे बेसी बारह परसेंट लोगों ने इसे चूज़ किया वॉइस कैप्टन में आपके पास एक और ऑप्शन है आप इन्हें ना लेकर आप जफरा आचर को ले सकते हो ये बहुत अच्छे बॉलर हैं टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें आपका सबसे बड़ा बात है कैप्टन और वॉइस कैप्टन आपका कैप्टन अच्छा रहेगा और वॉइस कैप्टन अच्छा रहेगा तो आप मैच कहाँ से आप कहाँ जा सकते हो आपका टीम सबसे बेस्ट हो सकता है लेकिन इसमें आपको सबसे बेसी सेलेक्ट करना है टीम कि कौन सा आपका कैप्टन अच्छा हो और कौन सा वॉइस कैप्टन आपका सबसे बेस्ट हो जो आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सके मेरा बस ये रीजन है वीडियो बनाने का कि आप अपना अच्छा बेस्ट बिलियर चुन सको और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद आप एक बार मेरी टीम भी देख सकते हो ये रहा मेरा टीम